сегодня мы через Viber будем троллить моих друзей. Это мой подписчик. Здесь я уже троллил его песней. Давайте, не смотрите, сейчас я веду секретный пароль. Все, я в секретном чате. Надеюсь, он это все увидит. Какой бы мне песню его затроллить той же самый бензинник машин, я не знаю просто. Нужно подумать. Я пока подумаю, ребят. Ребят, короче, я буду той же песни троллить. Только звуком. Записку получил ты, не зовут в дом родной, не печалься, но день тот не твой. Я пишу грамотно. Вы это сейчас не видели. А я не знаю, вроде как не в сети. В сети 53 минуты назад. Вот в сети. Если у меня творец. Самое интересное, ребят, то, что он вообще эту песню не слышал. Хотя я ему скидывал. Пойдем со мной, увидишь что, и ты дурак. Что-то странно. Один из нас, ты посмотри. Пойдем со мной, увидишь что. Да блин, не работает, ребят. Пойдем со мной, увидишь что, и ты, дурак, навек попал в кошмар. Пойдем со мной, увидишь что, и ты, дурак, навек попал в кошмар. leave, I can fly. Давайте посмотрим, что он теперь скажет. А. Ну все. Все. Всем пока, ребята, и удачи.